Bye. ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。 Ha ha ha ha!